بالتفصيل اللي زيك ده سما في ليل واخده ضيق قمر مين اللي جنبك ده يزغلل عينيا بك يتقاس نجمة فوق عالية حتة ناس عندي غالية أروح فين والجمال ده أه بقى مسيطر عليا بصة بس على الحاجة بهدوء من عينك تبقى في منتهى الذوق أمال إيه ده أنت تحفة وفيك شاف وكل زيك ده سما في ليل واخده طيك قمر مين اللي جنبك ده يزغلي عينيا بك يتقاس نجمة فوق عالية حتة ماس عندي غالية اروح فين والجمال ده اه بقى مسيطر عليا بكمل ولا بزايد عليك أه أه أتاري قلبي ده ده ببساطة ده طيب، بلمه جت عيني قصاد عينيك قصاد عينيك بص بس على الحاجة بهدوء من عينيك تبقى في منتهى الذوق أمال إيه ده أنت تحفة وفيك شاف وكل الفروق زيك ده سما في ليل واخده ضيق قمر مين اللي جنبك ده يزغلل عينيا بك يتقاس نجمة فوق عالية حتة ماس عندي غالية اروح فين والجمال ده اه بقى مسيطر عليا